ku fi ab taalibe ne na yëg ne loolu moo ngelawayam moo daraayam man ci sama tuuru bopp man lu nit mën a wax ci man woyof na ci man toy yi ngir aw ma pas-pasu feeg may dund nekk lenn lu may di taalibe bi Sëriñ Tuubaa bu koy liggéeyal tey sàkku ngërëmam dolli wu ma ci dara kon nag euh, lu nit mën a wax ci man rek man mën naa ko koo jégal ndax du man du ma kenn du ma lenn wàllu Sëriñ Tuubaa itam lu ci nit wax lu mu mën a doon bu ngeen yóbboo def ko bànneex te bañ koo defu naqar ngir dara mënu ca juddoo lu dul bànneex ngir moom fu ne jaarees na fa moom lu ne defees na ko ko mës ta tontu ci menn mbir mës ta yóbbante ci mbir di ca waxlu mësu caa deflu mbir mu mës a ne ci loxol yàlla rek la ko mës a bàyyi yàlla def ca lam ca war a def bi mu demee itam ay noonam di jëflanteeg moom ba fa seen kattan yam ñu yam fa dafa daal di bind ci loxol boppam wax ne xafawtu hanil ahdaai turran li wa ci man nafaahum li xëyri sarmadan la su adafahum loolu nag bu ko waxee wax ne jéggal na ay noonam di jëm yàlla mi nga xam ne moo dox diggam ak ñoom ba mënaluñ ko dara ba tax na kon du jañ dara kon nag ma yëgal leen di leen ku ku jéggal ay noonam daal di su ko xuloo la ko noonu ñun bu ñu ci xuloo fekk sëñ Tuubaa du ku ñuy xulool du ku ñuy xeexal sëñ Tuubaa ku ñuy liggéeyal la ku ñuy yaakaar la ku ñuy topp la loolu rek am solo jéggal googu bi mu ko defee ba àggal itam am na lu mu ci teg loo xam ne war naa dal seenum xel war na leen a doy loola moo di xalimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna al muxafa man xalaani yee yar daxum xam naa xam-xam bu wóor ilmul yaqin ci ne yàlla nekkal na ma te itam yonante bi képp ku ma bañ dana la alak loolu war naa doy fii doy na wëris ñuy jéem a yëngatu ci lenn jël gannaaw bu loolu wéyee dafa dellu bind ne biraasu man baaras nañu biraasu man yu baarisul mun taqi mun baaris man léewtoo man moog léewtoo yàlla mi nga xam ne moo bind bi dee ñoo yem képp isa talabtu min ilahi jalaba wa in saraftu min ilahi salaba su ma sàkkoo ci yàlla lu ma ko ñoddi mu daal di dikk fa saasa lu may jañee fa saasa mu daal di dégg kon nag loolu doy na firnde ci ne yëngatu ci lenn di ko jéemal def wa bëgg foofu fii ma ne ñu nekk fi ni man loolu rek am solo loolu mooy li topp ci mooy li ñetteel waxtaan bi li ko ñeenteel nag moo di fii ci Touba damaa fas yéene fekk ma di fi ne sama lépp ma jëmee ko ci sëñ Touba ci di ko fi liggéeyal man kenn sama kattan te ànd ko ñëpp léegi daara ji ma leen fi waxoon ni leen maa ngi ko ko fiy defal ngir mu doon mu doon ab dencukaayu téere te xamalan leen leen bu sottee dana wér dana rafet dana yaatu loolu lépp yàlla ak Sëriñ Tuubaa dimbali nañu te ba sottee na léegi léegi noo ngi ci naalu def fi jàngukaay boo xam ne des fay jàng alxuraan di ko dafa jàng yarub diine dafa jàng yarub ak yarub ak taalibe loolu nag tàmbali naa ko dama ko bëgg wax kenn di ko dégg te yëkkatiwuma ko ba ku nekk xam ne lii ma wax moom laa fasoo maa ngi daara jooju nag bu ñu seetee li ko war a liggéey dem na ba yegg ci milliard ak ñetti téeméeri million waaye dama ko bëgg te wax kenn di ko dégg te tàmbali wuñu ko tàmbali nañu ko nag dawal nañ ci lu mat ñaari téeméeri million li ci des nag liggéey baa ngoogu ci sama loxo ak loxi mbokki mboolem taalibe yëpp yi yaakaar sëñ Touba ak mbokki mbokki jullit yëpp du ma ne kenn andil ma ci lenn waaye lu ma ci waaye dox danaa ko ci def defal ko ko ci sëñ Touba léegi nag loolu mooy li ma leen bëggoon a xamal mooy ñeenteeli waxtaan yi juróomeeli waxtaan yi nag ma dolli ko ci muy mbirum dëkk bi dëkk bi dama leen a waxoon ni leen nanu ko wormaal nanu ko teral nanu ko setal ngir dëkk bi ci la sunu yaakaar yi tey nekk sunu yaakaar yi ëllëg nekk kon nag lépp loo xam ne naqari na yàlla war na ko fee daw war na noo santaane dee si ko fi daw la ma leen waxoon nag ne leen lépp lu ñu fiy tere te yàlla bañ ko sëñ Tuubaa bañ ko maa ngi ko koy bañ le te bañ ko gu bañuma ci dara lu ma jural baax naa man teg naa ci sama bakkan maa ngi leen koy fàttali bëgg daal ngeen yëg ne dëkk bi dëkk bu sell la bu ñu sellal la bu ñu fasoo mu sell la ku fi ñëw si bëgg a mujj a tax ak bëgg a sell kon ku fi ñëw indi fi ak jub ak lu sell ak lu yelloog dëkk bi ku fi indi leneen lu dul loola it loola ca fekk bu ca be- bu mu la bett bu mu la naqari na la wóor cëng ne jëf ju dellu ci borom dong la loolu na leen wóor cëng bu loolu wéyee nag ñun waa dëkk bi ñu xam ne gan ñii ñëw nag ñun ñii la ñuy sunu gan di yàllaa nu defal tawfeex ju day ni nu nekk fi ñu dinu fi fekk waaye noo bokk lu li ñu fiy wut si ñun ñu fi nekk moom la ñu bëgg moom la ñuy wut kon nag tawfeex yi ñu dinu fekk si bu nu ko amee nanu am nu itam jom yi ngóor-góorlu ba bu ñu fi ñëwee la nga xam ne dëkk war na koo defal gan nu defal leen ko dalal leen sàmm leen toppatoo leen teral leen fexe ba ñu bañ a amuk jaaxle ba ñu bañ a amuk tuuraanke ba kere ñuy dellu gannaaw bu loolu wéyee itam ah ma di leen yëgal ne fii ku fi jëm si njëriñ rek nga fi wut kuy wut njëriñ nag doo ko boole ak ak yàq tawat nañu wax ne saxaar gi bu nee ci yoon wi di ñëw ay nit dañuy taxaw ci yoon wi di leen sànni ay doj ba di ci gaañ ay nit kon nag ngeen yëg ne loolu dëppawut ak yar dëppawut ak teggin te sutura nekku ci te ku bëgg njëriñ di ko wuti fi barab lépp loo xam ne li dëppoo wut ak njëriñ dëppoo wut ak ak jub da nga ko war a sànni ci àll ba góorgóorlu leen ci seet ne lu baax a leen tax a jóg ñi fi ñëw lu baax a leen fi indi yéen ñi fi fekk lu baax a leen fi ba ñëpp di jëfante lu baax di jëfante lu rafet loolu moo gën gannaaw bu loolu wéyee itam ma di leen yëgal ni leen borom oto yi nga xam ne danañu andi nit ñi lu ñu mën ci ak laabire ak dimbali leen nañu ko def nañu war a defee nag ak la leneen la ca war a dolli ko nag lépp sëñ Moustapha dana leen ko leeral na mu gën a na mu gën a baaxe gën naa yelle ñu sàmme ko noonu defe ko jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant di leen ñaanal di ñaan yàlla boole ñu dimbali boole ñu suturaal boole yéwénal suñu biir indi leen ci jàmm ngeen fekk ñu ci jàmm li ñu fi wut lépp nu bokk ko am ngeen dellu ci jàmm fekk jàmm fa ngeen dëkk yàlla defal ñu sutura àddina ak àllaxira jërë ngeen jëf baal leen ma yow nag yaa leen war a gën a gërëm ngir yow ñoo la fal te wóoru ñu la safar nañu la bu ñu la faru tënk sa liggéey du rafet bu ñu la waroon sa liggéey du àgg kon nag ngërëm bu lu la réew mi gërëm yow ameel nga dem ngërëm lu ko mat ñetti yoon mbaa fukk kon nag maa ngi lay ñaan nga delloo sa ngërëm yow itam ci nit ñi jërëjëf bëgg nañu ci taxawaay bi lépp lu nu ba nga fi soogee ba léegi lépp lu nu ma sa yittewoo bu tàbbee ci sa nopp la ca war lépp def nga ko jërëjëf nga baal ma àq nag ma waxtaan ak sama bokki taalib yi ci sama bokki jullit jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki jullit yi nga xam ne noo bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yéen bokki jullit yi nga xam ne noo bokk baytullahi alharam yéen bokki jullit yi nga xam ne noo tax yàlla di wax yéen ñëpp am ngeen jaaraama yal na leen yàlla defal aw yu jiitu leen fa ngeen jëm ngeen ngeen ànd ak moom it ba yegg léegi nag am naa loo xam ne dama ko bëgg a waxtaanee ak yéen ñëpp loola moo di yàlla dafa noo bind moom ñu ba noppi nag fekk ni ñun julli ñi digal ñu wut genn buum li kenn jël jox nañ ci ndigal ah bind gi kenn nattab luñu ko ngir moo ne yaa ayyuha naas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa loolu nag bi mu ko defee bàggali mu daal di am lu mu nu won loolu it mu am lu mu nu ca digal li ma woon moo di dafa noo woon ne seytaane mooy seenum noonu inna seytaane lakum aduwwun digal nu nu ko taxi soo wàddu woon digal googu mu nu digal nu jàppe seytaane am noonu yaakaar naa ne nit bu ne xam na ne lu ko naqari ci boppam seytaane ko ko teg kon nag loolu la ñu wax bi ñu waxee loolu baagal nag ba ñu jëm ñu bokk di génn jëmm nag am na nag loo xam ne faw ma wax ko yéen loola moo di mbooloo moo gis la ñu séq loolu ay seen diine bala ñu ko mën a jëriñoo ba tey ñu ko takkee ni aw say mbaa duñu ko mën a jëriñoo loolu li ci firnde matt mi li muy bari bari ci àll bi dogonte buum ji ko takk dara lu ñuy jëriñoo du ci mën a yegg ci kër gi danaa leen ko jox ci yeneen i misaal du leen leer nañ ba ngeen mën koo xam loola moo di ku ci xëy suba toog ci sa téléphone yëkkati ko woo poste bi ginnaaw bu juróom-ñetti waxtu jotee dana la wuyu te poste boo bëgg dana la ko jox ñoo ngi loolu la ñu seq yow ko ñu ko yow ba mu doon benn buum moo waral ñu mën caa jariñu mën caa jariñu saxaar ci ab raay rek lay jaar waaye boo demee ci gaar midi saxaar ga nekk Tamba ak saxaar ga nekk feneen fu saxaar avancé mbaa mu tardé fa boo ko laajee gaar ba ñu wax la ko loolu la ñu seq mooy seen addina yow ko ñu ko yow moo tax ñu mën koo jariñoo mën caa jariñu ci si bàyyi ko bërki dem ba faatu ñu di ko wax onkaat xaw ma kanay doonam waaye ba muy dund lay saa boo soxlaa xam fu gerte am boo ko téléphoné mu ne la gerte nga baraf sàngam gerte nga baraf sàngam nangam nangam la gerte sàngam mel loolu booba loolu yooyu ñu seq loolaay seen addina moom la ñu seq yow nga ñu ko yow moo tax ñu mën caa jariñu mën caa jariñe kon nag ñun ñii itam ñun ñëw ci li ñu seq li ñu seq moo di diine lislaam yi nga xam ne yàlla nee na mooy diine fa moom ak réew mi nga xam ne dañu ci juddoo ci jamonoonte yooyu yaar lañu jot kon nag loolu bala ñu cee mën a jëriñoo lan dana koy takk ni ak bu mu mu mel ni aw say foofu nu ko ne cirib bu fa buntu waree ubbi ko ubbi ko loolu mooy li wér moom la ñu war a def bu ñu ko defee baagal nag dafa am lu ñu war a sàmm ci biir loola moo di di yàlla digal mbooloom jullit mu ànd loola loola loola moo di wa taxawanoo alal birri wa taqwa wala taxawanoo alal ismi wal hudwaani di dimbalante ci aw yu ak lu jëm ci ragal yàlla te bañ a dimbalante ci bàkkaar ak lu jëm ci ak noonale loolu nag bu ñu ko defee noonu nga xam ne la ko yàlla waxee dana lu jural yett te yett yooyu lu ci ne dana lu jëriñ dana lu jural coxeelu yàlla dana lu